एयरवेज बंद होते ही इसके बाईस हजार कर्मचारियों के लिए भारी मुसीबत के दिन शुरू हो गए हैं इसमें विमान में माल लादने वाले ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने पत्नी के गहने गिरवी रख दिए हैं और ऐसे इंजीनियर हैं जिन्होंने कार बेच दी है इन कर्मचारियों ने कंपनी का परिचालन शीघ्र शुरू करने की मांग की है जेट एयरवेज में चौबीस साल से काम कर रहे चंद्रशेखर मंडल ने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे पास काम नहीं बचा है उम्मीद करता हूँ कि कंपनी फिर शुरू हो जाएगी कर्मचारियों को बच्चों के स्कूल और कॉलेज की फ़ीस चुकाने की चिंता है उन्हें नहीं पता कि घर का किराया कहाँ से चुकाएंगे उन्हें सभी समस्याओं का